啥？ <laughs> うわ、すげえ。うすになってる。やば。なんだこれ。やば。蛇みたい。えー やばいめちゃくちゃ降ってきた ああ腰が痛い

はあ、やばい。相当降ってきた。 何抜けるんじゃない抜けそうだなこれ引っこ抜きゃこれ木生えてるわけじゃねえだろうわ腐ったのかなこっちにいけるいけるまだ張ってるか多分 もう死んでるからお取れた、うん、できるねえんだよ ごいな。帰るんだね。